のベトナム不動産情報よしどうもベトナム住みます芸人 WC しんすけです前回はね100ドル差覚えてます皆さん100ドル差まで追い込んだんですよ今回どうなるか皆さん楽しみにしててくださいそこじゃないからメインメインそこじゃないメインは不動産を紹介するっていうのがメインだからメインがクイズに当ててタダで足りるのは二の次だからねそこしか頭にないから今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 聞いたことありますよシティガーデン、はい、この円柱のね形がね遠くから見たら目立つんですよね、はい、もうもう外から見てもおしゃれなのが分かるぐらい、はい、5年前にですね、はい、旧ができまして、はい、新しい塔が最近できました、おお、今何棟ぐらいあるんです今6棟ですね6棟で最新のやつを今回は紹介していただくという、そうですね新築物件を未入居ですか未入居ですきた行きましょうかじゃあ 参りましょうかはいはい <laughs> ここはどんな街になってます備蓄の中心街からですね、はい、タクシーで5分から10分程度のビンタンクのファンビッチャンという第2の日本人街と言われるエリアですね、はいはい すごい白基調として綺麗ですね、はい、なんか、はい、靴箱がここも広い <laughs> えここってだって 1LDK ですよねそうですであこれがこれで呼べるやつですねモニター付きンターホン、これもなんだこれはですね自動センサーですね自動感知してこの玄関の電気がつくようになってすげえ で入ったらもうすぐ電気、もうだって入って暗かったら電気どこどこどこってなりますもんね、なるなる、なるけどこれがあることで入ってすぐに光が、はい、これは子供でも安心 <laughs> そんな珍しいやつじゃないすごいすごい結構あの今の時代 <laughs> 結構あるないよこれは人を感知して作くなんてね初めて見た嘘つけよなんですかここ化粧台 ては早すぎないだっていやでも収納じゃないですか一番メインはでこう鏡があることで奥行きがあって、はい、こうすごく広く見えるというか、入ってこれはそうですねおしゃれですねだからその作りが一個一個おしゃれ、はい、出たカウンターキッチンすごいやっぱほんとおしゃれな作りだわこれこの蛇口もおしゃれっすねなんかはい ビヨンビヨンっすよだってこれそのままね階段とかに落としたらそのまま回転していくやつ <laughs> それはもちありますね <laughs> やるやつでしょこれすげえ水ももう取ってるんですねはい、はい、このボタンは何だろうおあ2タイプはい言い換えられます、はい、出た <laughs> 何キッチン 4口4口今まではね最大数そう3口やり3口やり俺たちは言ってきたけど4 <laughs> 口の方がやっぱ何だかんいいですよね4口でこれでどれぐらいですか8畳10畳近くありますえー、っとですねまあキッチンまで出たら相当ですはい12畳から14畳ぐらいあると思いますエアコンもさ最初から備え付けだから、はい、いいっすねそうですねおしゃれ感がですね、うん、しますよね ものは全部こう隠せおしゃれにするならものを隠せ決まった <laughs> ソファー綺麗な気持ちがいいと思いますねはいもうった方がいいじゃない <laughs> ほらヒロさんも分かるでしょこれ、はい、まあ分かるね全て分かる3人じゃいいよいいよ <laughs> え幽離脱幽体離脱よ誰ももう 誰か抜け出てんのよ味しめてますね味しめてるな <laughs> ほらこちらも見てくださいホーチミンの市内一望できる円柱の形だから弧を描く感じで見れるのがすごいよね <laughs> 広いというか見渡せます、ね、見渡しがすごい、はい、バルコニーが広いですね北向きなんですよねここがああ 北側を向いているので日差しが直接入ってこないんですねなるほど、はい、だから暑くなりにくいそうですねはいあの程よい気温で、はい、ベトナムの暖かさをあの楽しむことができるというマジでえコインランドリーじゃないですよねここ <laughs> 違いますねあのお金は取りません洗濯機と乾燥機ですかこれそうです上が乾燥機ですねすげえこれこのですね手元のあたりを テラスライティングこれが非常におしゃれな雰囲気を演出していますねおしゃれこれ雰囲気がいいですね下も下もある下の下の収納いいなそれ下もだってライティングこれ扉がないタイプの収納意外に好きかも、見せる収納ですね、あえてのあえてのキラフレーズキラフレーズにするならはい物を隠さない <laughs> 満員電車入りましょうじゃあ満員電車入りましょう満員電車入ってほらもう十分もう十分ほらほら十分ほら見てなな、何本能じゃないよほら炎もできるせんよさあそして寝室寝室も広いですね、はい、これで7畳ぐらいですかねそうですねうあ さっきのこうベランダにも行ける感じですね、掃除機もついて、ですよ掃除機がついてないお部屋結構多いので多いですよねはいこれがついてると掃除も楽なので確かにそのうわもう綺麗ですね白とかも十分な収納ですお部屋の家賃を当てたらタダで借りれるのコーナー ましたよいいですかそんなテンション上げてなかなか当てるのは難しいと思っていますので都心部からタクシーで5分ぐらいですよね、はい、そうですね5分から10分5分から10分ぐらい、はい、まあ 1LDK70、はい、平米、余分な家具がないんですよ装飾品、うん、例えば絵とか、うん、壁にあるところお家もあるけどここは全部そういうのはない、うん、うわいやでも決めましたいいですかはい マジでただで貸してくださいはいわかりましたせーの900ドル900ドル1000ドルもうマジで2人とも当てに行ってますじゃあお願いします正解は1100ドルですさくりさが最近見ていた、はあミクの はい、物件に比べてですね、えー、都心の方に近くなっておりますやっぱりそういうことか、はい、1100かまあ言うたらまあそうだな超新築っすもんねそして新築ですね隣とかの塔だとちょっと安くなるんですね、今までのはいそっかはいじゃあなんかそれはそれでちょっと そっちも狙い目ですねそうですね今回は残念でした僕ら当たらなくてまたいや良、かったです良かったです安心しました安心しました <laughs> まあこういうねいろんな物件エナセットさん持ってるので皆さん気になった方はメールなり電話なりして問い合わせてみてくださいそれではまた会いましょうさようならバイバーイ